အဲ့ဒါလိုက်ပုံလေတကားတကမနေရောကဟောမောဘာလို့ဆောက်ကြည့်ရငါလည်းကြည့်ဘူးလားကြည့်ပြီးတော့ပြီဒါပုတ်ခွင့်ရေးတယ်ယခင်ဘုံမှာသူကနေသာလုံရင်းနဲ့ laptop သုံးပြီးဟာမကိုဝန်တာ အဲ့ဘော့စကွန်ကဟာဗတ်တက်ကဝင်းနေမှာအဲ့ဒါလိုကြုံရတာလေဆုံးရတာရှိတယ်ဘူးတော့တော့တော့တော့တော့ဒီလေရင်အချာကြီးကျုပ်မစည်းနိုင်တော့အဲ့တော့၅កောက်၆កောက်တော့ပဲရှိသွားပြီ ကိုယ့်ကိုနိုင်ပွားရေးပဲကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မှာပဲကိုယ်တရားစခန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အခုရေပေးဝေရေအလူလောက်လိုက်တာ3900လောက်ကုန်သွားတယ်အဲဒီတော့ဘယ်သူပြင့်ပင့်လဲကြွတော့လက်ရှိဆိုရ တော်တော်များများဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုး88တုံးတွေကတေဘောတေဘွက်တွေဖြစ်နေတွဲခဲ့ခုသူတို့နဲ့လည်းတိတ်ပတ်သက်တော့ကိုဇက်ကိုနေအောင်ကောက်ငါလည်းမပင့်နေတော်လည်းကြွသွားဘာမှလည်းမလူနဲ့လို့မင်းတို့လည်းပတ်သက်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကကငါငါရက်တီလို့ရတယ် အဲ့ဒါလို့သူအဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိလာတတဝါသည်အိုနာသေးထိုဘေးမှာထွက်ပြေးမလွတ်မြောက်နိုင်ပါတကားအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးက မာသက်ကရတရား3ခုနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တော်မူဇခါကာလပါပဲကိလေသာခတ်သိငြိမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့တဏှာကင်းတယ်တဏှာနည်းနည်းကင်းနည်းနည်းချမ်းသာတယ် များများကင်းရင်များများချမ်းသာတယ်လုံးဝကင်းရင်လုံးဝချမ်းသာတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့နည်းနည်းပယ်နိုင်ရင်တရင်ကပါမယ်တနာ တောင်မြားမြပင်နိုင်ဝိကံကံပါတဏှာကိုလုံးဝပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါသမုတ်စေတာនិရောဓတစ္ဆာသမုတ်စေတာဝါနာ အဲဟောညသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဥဒ္ဒံကျူးရင်နှုတ်တော်နဲ့ကျူးရင်တာမဟုတ်စိတ်တော်နဲ့ကျူးရင်တာဝမ်းသာလာလို့ဒီ çıkarsa Ready? Ready? Down. မေကတာတိတံသာရံတန္တဝိတအနိမိတံဘာကရံဝေတံတောဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘာကရကတိတောတိပုဏ္ဏသေဟံနာဘာတိသဗ္ဗေပါတုကဘေကကဘုဒ္ဓဝိတေကတံ ဝိသင်္ကာရကတံသိတံတနာနံခယမစ္စကံဟာဂါရကအိုမင်းပိုင်နဲ့နာမင်းပိုင်နဲ့သေမင်းပိုင်နဲ့ဘယ်မင်းပိုင်နဲ့သူစကြက်နဲ့မြေခွက်ကရံအမိတ်ခံရဲ့ယုံနံရှက်လင်ခန္ဓာအိမ်ဝေကိုကျိန်ပါများစွာတိဆောက်လို့လာခဲ့တဲ့ တဏယောက်ျားဟဲလေသမောဘုဏဘုဏအမအစကနံမပြနိုင်သည်ဘဝတဏ္ဍပပံထထဇာတိဘုဏသေယေဒုက္ခဝေဒုဒုံတွင်ရောရှက်ဖြစ်လျက်တန်နေတီနေလာရယင်းဒီယတမခြင်းကြောင့် ရသမခြင်းကြောင့်ဒုက္ခပြောပြလို့မကုန်လောကရသူတို့ဘုံတွင်ဘုံဘုံဆုံဆုံညင်းစေသဖြင့်ဩဆင်းရဲရင်ကလည်းကြီးလာပါ၏တကားငါတဏဒီတဏဟု ဥပမာတင်စားပြီးတော့လက်သမားနဲ့နိုင်တယ်လက်သမားလည်းပဲသူပစ္စည်းပစ္စည်းတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့တိဆောက်တဏှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ တဏှာဆိုတာသမုဒိယသစ္စာလောဘပါပဲသမုဒိယသစ္စာလောဘရဲ့အာချီးကိုဒုဘဝရီဖန်ဖန်တက်ချက်ဖြစ်ပြီးအောင်သူကယူမယ်ဖန်တီးတာအဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက် အဝိဇ္ဇာကအမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ပေးတာအဲ့တော့အလွန်မြဲလာခိုင်ခန့်စွာသာမူလလက်ပြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမြင့်ငုတ်ရင်းမပြုတ်ရ အိုကြတေရမနေရဘူးဒါအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကအမှန်ကိုမသိအောင်သူကဖုံးကွယ်ပြီးတော့တဏှာတက်မဲ့ဥပါဒံဆွဲတယ်အဲ့တော့ကံတင်္ခါရတွေပြုတ် အဲ့လိုဒါကြောင့်ဘုလို့ဘိသံသမုပ္ပါစဝိုင်းပါအလေကောင်းမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီမှာပြဒါကြောင့်မို့ဝိဇ္ဇာနုတိယပရိသေတိနာတဏှာနုတိယမူလကေနသင်္ခါရေနသနိယမာနံ တံမေဥတေယပရိဒ္ဒရှမာနံဒါအဘိဓမ္မာမှာဒီလိုမျိုးပြတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးငါးခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြရ အဲဒုက္ခပြောပြလို့မကုန်လောကတူတူဘုံတွင်ဘုံဘုံဆုံးဆုံးမြင်းစေသဖြင့်ဩဆင်းရဲခြင်းကလည်းကြီးလာပါဝေ၏တကားတသမဝထိုသူညင်းစေလုံပင်ဆင်းရဲလာလေသောကြောင့်ခါကာရက ဘဘတတကဝေတန်တော်ဘယ်သူပဲကဘယ်ပုံစားခဲ့သနည်းဟုနှိတ်တိမကံသိတိစွာကြံဖန်လျက်ကိုယ်ဝိညာဉ်အောင်သွမ်းပြင်စုံစမ်းကရှာဖွေလာခဲ့ရလေသောအဟာငါဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးသည် အာနိဗ္ဗိတံအဝိဒံတောတင့်ကိုလမ်း၍တင်းပါကင်မြင်စွမ်းနိုင်သည်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မှန်ပြောင်းကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်မရရှိနိုင်ခဲ့သေးသည်ဖြစ်၍တန်ត្រာမှာလေတော်ပြောတာ အနေကသာတိတံသာရံဟေယမြတ်ဒီဝေကရာနဲ့တွေ့ရတဲ့ခေါ်သာစပြီးလင်ရလာနဲ့တက္ကရက်တွေကိုတွတ်ဆက်လို့ရေလိုက်ပေါ်ကသင်ချေလေးရထိတ်မပြင်းဒီ လေးသိရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်တသိမ့်ကကာလပါလုံးတန္တာဝိတ္တသံသာရိခန္ဓာယကျင်းကျင်းဆောက်ရဲ့တန္တရာပြန်လာရောက်ပြီးလင်တုတ်ကောက်လက်လေ၍လာခဲ့ရလေတော့တတိ ဝါယုံနဲ့နေရာကောင်းကောင်းသည်အလောင်းကောင်းဝေသေးစရာမပြတ်နိုင်သဖြင့်မြေကဘာတွင်ရှေရာတွေထက်လောက်အောင်လက်ပတ်၍လာခဲ့ပါပြီတော့တည်းဂါဂရကတဏယောက်ျားဟဲလသမား တုံချက်ရင်တိုင်းချက်ပွဲရင်တိုင်းပွဲလှဲ့ရင်တိုင်းလှဲ့ခဲ့တယ်တကယ်ယောက်ျားတဏှာဒီဥတော်လက်သမားကိုမယာအိုမှုတပြာနာမှုတတွေးသိမှုတဖုံရောက်မဖို့ဝိုင်းအောင်၍လက်လက်စုံတွေပြစ်ပေါသည်ရန်သူတို့လက်အောက်တွင် စုံတော်ခမ်းပွင့်ကပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာခဲ့ရပါပြီတော့တည်းအဲ့တော့လက်နဲ့ဆုံးဆိုတာအိုနာတေကိုပြောတာဒိဋ္ဌောဝရိပင်ဟောအမြင်ပေါက်သဖြင့်သင်ဆောက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေကို ယာနေနေကိုမြို့ရဲ့လက်ပုလက်ကြရခုပင်သိမြင်အတိအတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ရပါရဲ့ပြီပုဏ္ဏနောက်တတပံပြန်လန်းကိုလျက်အချွန်တက်ကဂေဟံရေမြေလေမိတကြီးလေသူတိုင်ရေပြုလျက် တွေးစုကာစုရိုးစုတတ်စဉ်တိုင်းများတင်ငါကိုယ်ရွယ်ဖြစ်လာတွတ်တိမ်ကောင်းညီယာစနောငါခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုနဂဟတိသင်ဘယ်လိုပဲစီမံဘယ်လိုပွားလို့မှဉာဏ်ဤစွန့်ထုတ်ကြံစီအထုတ်နိုင်တော့မီမဟုတ်ပေမင်းနောက်ထပ်ငါ့ကိုဘဝရည် ဖန်တီးဖို့မကြိုးစားတော့နဲ့အဲ့တော့တေကမဂုံငါးပါးတသို့လက်ဆောင်တွင်စပြီးလင်သိုးဝါယုံမှာကြီးထား၍လာခဲ့လေသောတဏှာယောက်ျားသင်လည်းသမားဤတဘာတဇမကျွဲခဝင်းဥဒ္ဒလုံးစုံကုန်သော ဘာတုကညစ်ပူချုပ်နှောင်အဆောက်အဦအကူတန်းသာအတူပါလျက်1500ဆွဲတွက်ဖက်ပူဝင်အချင်းတိုင်းများလာတူစွာ3000ဝကိလေသာတို့ကိုဘဂကမ္မခေညာနဲ့ဝရသိမ့်ပြည့်ွယ်ချင်းပြည့်သိမ့်ပြီး အမြင်ရင်ဥပ္ပနတုကိုဝါနှုတ်ဖြက်အပ်လေ၏ကာဂုတံသင်ဆောက်လုပ်၏ခန္ဓာဟိတိုက်ကြီး၏မောကလွန်ကျုပ်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောခေါင်းအုံကြီးကိုလည်း ဝိသင်္ကတံရတ္တမေဉာဏ်လက်နဲ့ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်လွတ်ပြေအလိမ့်မည်အဲ့တော့နှုတ်ဖြင့်လွတ်ပြေပြီမင်းဖန်တီးလို့မရတော့ဘူး စိတ်တော်နဲ့ကျူးရင်တာတပ္ပတိဖာသူကဘဂကာဗုဒ္ဓံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကာရကတံစိတ်တံစိတ်တံမြေနောက်ပုကင်းတန်ရှင်းအေတိငါဘုရားရှင်၏စိတ်နှလုံးသားတော်သည် သင်္ခါရကတံဤကဘာလောကတွင်အတော်မတတ်ရှုပ်ပွေသည်အလုတ်တွေဇတ်သိမ့်လျက်အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတစကြက်တွင်သို့သဆင်းဝင်ရောက်ခဲ့ရလေပြီတဏ္ဏံ ကဝလောကရတွင်အတော်မတရှုပ်ပွေသည်အလုတ်တွေဇသိမ်းလျက်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အသင်္ကတသကျဲအတွင်းသို့သဆင်းဝင်ရောက်ခဲ့ရလေပြီတဏနာဤ ခန္ဓာအိမ်တွေချိန်ချိန်ပန်းပန်းတိဆောက်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တဏှာယောက်ျားလက်သမားခယံတဏှာရီတော်သင်လက်သမားနဲ့ကိလေသာအသင်းမင်းတို့ဤစရင်အင်းတွေကိုအကုန်ဖြစ်တတ်သည် ရတမယံတို့မြတ်သူဣစကာဘောရိမန္တိုင်ခံဝပိုင်၍ထိုင်ရမထဩယခုတော့ဖြင့်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိကြီးရရှိတော်မူခဲ့ပေါ်ပေတည်း ပန်းလာတာဘုန်းကြီးလည်းနေလို့သိမကောင်းတရားသိကြရအောင်ဟုတ်လားဒါဒုတဝေရေသုံးပါဆိုတဲ့တရားနောက်နေ့ကျတော့နောက်တစ်ဖို့ အပမဒန္တရာဝဒညတ်တော်အသင်္ကာရဓမ္မဒံသကိစ္စမနုယုံသောနတ္တိနောပိစုသင်္ကရာဒါရောယခုမြေမောက်ကြွားရောက်လို့တရားနိုင်နေရတဲ့လာလာသမယတရားနာပရိသတ်မြမပြည်ဘဝမြမပြည်သားမိတော်လူသားအလုံးတို့သင်္ခါရဓမ္မဒံကိုကဤပုံဖြစ်လို့တုံးလဲ တဖုံစင်ွယ်ကိုနေဟုဖောက်လေတစွာယုံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤသဘောတန်တော်ဓမ္မရာကိုယတဝါဇနာရကိုစီကုံကဣဇတဝဉာဏသကုမြောတော်ရှုယခုဝင်လေသိတ္တိမြေအောင်တွင်တွင်ကျုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်တော် ယတဝကိုစီကိုငါဣဇတဝဉာဏသခုမြောထောက်ရှုယခုပင်လည်းသိချင်းမြောတွင်တွင်ယခုအောထုတ်လိုက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အပမဒအပမဒတရားလက်ဆုပ်လက်ကင်တော်နိုင်ကြကုန်သည်ဝါမမျောလင်ပင်မြေုပ်ကနေအိုလဲအိုရဤနာလဲနာရဤတေလဲတေရဤခွဲလဲခွဲရဤခွဲလဲခွဲ ရှမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်လို့နောအမဂံတဏှာညုတ်ကွင်းခန္ဓာဝတွင်းမှလုတ်တွင်းရရည်ရွေတို့တို့ရေပေါင်းတို့အားမေစုသင်္ကရမေစုမြည်လျင်ရှင်သေမင်းနဲ့အတွင်းကျိတ်ဘူးမေဤလူကား